esmatichada Pilata, tukadaka ha Israelitech esa Jesús cruz patet, net ha soldados o minushida. Ta Jesús pizem met ha cruz es nyes ha lugar de bshaash calavera, dibe hebreo, ha ich tukshasta golgota. Hab dia cruz pasta, met nimas que vingach pihoi. Tuk anoinjo es ha tuk agoinjo, es a Jesús kuk am. Pilatet ni anama tuk ha ibiatan, yaksh hait, Jesús kibak, Die genaamd Jesus Nazaren, je Israëlitische rijk. Maar je Israëlitische het eerste ga gehaibiaten is kaste. Ha kom je wingon naar Jeruzalem te de lugar, maar je kruis paat Jesus. Is ha gehaibiaten kan nak nasnach dit geschaide. De ha Hebree, Grieg is Latin. Pacha tej vinzenich en je pilate. Kattes gescha Israëlitische rijk. Gescha ik te kat. Putak, kochinan koje Israëlitische rijk. Per hapilatet azod, di bistengishai, de en biemet. Koha soldado tukis de cruz pataja ha Jesus, tahawit, de awash de taskpek, kuktuk. Per hakiapukia sui mikich, de en je ik ikiohich. A soldadoch, je hinand, kian gutswashum, je chazawit, niknet noctuunum tugerrife, espen midach van zwarte, je minuship. Chade de en es had jos a Dios ya Ja majinain, het washtu wit, ma yuhich, es rifutunda mutangapats, es dant tunda ha soldadich, moja Jesús de Cruz tamanach hachagung, hachagung migash, María hanido oziclopas, es Marie Magdalena. Ko Jesus is, hachagung chana mutha ispuk bedi Jesús ni igchok, neta Jesús an moy hachagung, nanitung. Cha net ham maank, net an mai ha je spurkbe. Cha net ham net ha je spurkbe a rache, ma ha tjurk. Ko natje de te te Jesus ni ha abanach, ko te gekki te ja kujun. Es kujunit es tem ha Dios ja ibiaten, ta hapanach tuk har shun bin, net ja shok te tuk jung banaan, es betakte, ma tuge ma tsgepoong, es tuk adikede. Jesus mik, ha shun bin, net hinan. Tenattegeki yakuchunday, natwindakn es oyokn. Piat nebnacha paskashe, esa israelite chkiat